Oi, tudo bem? Hoje eu vim propor uma atividade para vocês. Que tal você fazer a sua própria música? É, uma música só sua, exclusiva. Gostou da ideia? Então vem comigo. Primeiro, a primeira regra para fazer a sua própria música é pensar em algo que você goste. Hum, eu gosto de Coca-Cola. Hum, e aí depois que você pensou em algo que você goste, você vai colocar um adjetivo na frente. Por exemplo, Coca-Cola é bom. Né? Aqui no Brasil, a gente não precisa se preocupar muito a rima, porque o que conta é o ritmo. Então, Coca-Cola é bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Já é um ritmo e ele é meio chiclete, né? Ou seja, vai pegar rapidinho. Pensando nisso e criando já o ritmo com o refrão Coca-Cola é bom, a gente pode começar a desenvolver a primeira estrofe. Vamos lá. Hum, onde a gente vê Coca-Cola? Na casa dos nossos amigos, em casa, normalmente na geladeira, né? Então vamos assim, ó. Fui na casa do meu amigo, abri a geladeira e lá estava ela delícia. Eu gosto de Coca-Cola. Coca-Cola é bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Aí você já tem a primeira estrofe da Coca-Cola. Depois você pode colocar uma outra estrofe para finalizar a música, porque já temos o refrão. Então, por exemplo... Uh, Abri a Coca-Cola e coloquei no copo. Hum, refrescante. Coca-Cola é bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Viu que legal? Você também pode criar sobre coisas que você não gosta. Por exemplo, pizza. Eu não gosto de pizza. Então, quer ver? Eu não gosto de pizza! Eu não gosto de pizza! Eu não gosto de pizza! Eu não gosto de pizza! É um ritmo. Aí você coloca o que, que tem na pizza, quais são os ingredientes, o que, que você não gosta dos ingredientes da pizza. Então, calabresa, amor! gosto de pizza! Eu não gosto de pizza! Nossa, viu que legal? E o que mais que acontece quando a gente pede pizza? Hum, a gente liga pra pizzaria, então. Meu pai ligou na pizzaria, o moço falou que era uma hora depois de comer a pizza. Ai, que dor de barriga! Eu não gosto de pizza! Todo mundo, eu não gosto de pizza! Sabe que é legal? Bem, aqui no primeiro link da descrição, você vai encontrar um link pro... explicando melhor o passo a passo para você criar uma música, escolher um ritmo e você pode fazer sua própria música. Então, pessoal, é, façam suas músicas e me marquem nas redes sociais para eu saber como que tá ficando, tá bom? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!